こんにちは、粟田洋介です。忙しくて絵を描く時間もない方も多いのではないでしょうか。でも絵が描きたい。そんな気持ち、私にはよくわかります。でもまあ昼間忙しいけど、1日が終わった夜に30分とか1時間、もしくは2時間ぐらい絵を描く時間が作れるという方もいらっしゃると思います。でも夜遅くなると疲れていますよね。 特に忙しかった日であれば一日の終わりはもう疲れて何もする気が残ってないのではないでしょうか絵を描くアイデアを考えたりクリエイティブな頭を使うにはかなりのエネルギーを使いますだから疲れている時はアイデアも出にくいでしょうしなかなか筆も進まず満足できる作品もできづらいと思いますなので疲れている時は疲れていてもできることをすれば良いと思います全ての人に当てはまるか分かりませんが 私の場合、絵を描く工程や作業、頭の使い方には、疲れていてはかなり難しいことと、疲れていてもできちゃうことがあります。その疲れている時にもできちゃうことをするのが、今日お話しする、疲れている時に絵を描く方法です。その方法に気づいたのは、今から10年ぐらい前のことです。その頃昼間忙しくて、夜に絵を描いていました。その頃は、線で絵を描いてから色を塗るといったスタイルでした。 それ疲れている時は線で絵を描いていってその形だのモチーフだの構図を考えていくっていうのがかなり難しくてあんまりいいアイデアが浮かびませんでしたでも色を塗る工程では疲れていない時とほとんど変わらないぐらいに色合わせのアイデアが浮かんで問題なく絵を描くことができましたということは私にとって 色合わせなどを考えるということは疲れていてもできる工程ということになりますなので疲れている一日の終わりに絵を描くときは色合わせなどをする工程をやるとかなんか色以外の構図は割と簡単な夜でも考えられる程度のものでで色をメインにした絵を描いていくとかそういった描き方をするのが向いているということが分かりました 逆にモチーフなどの構図がたくさん出てきてそういうことにアイデアを使うようなことは日中頭がフレッシュな時に書くことが私の場合は良いということですねどんな作業とか頭の使い方が疲れている時や疲れていない時に向いているかは人によって違うと思います だから自分が疲れている時に何ができて何ができないかを知って疲れている時間帯は疲れていてもできることをして疲れている時にできないことは頭がフレッシュな日中にやるということが効率の良い絵の描き方だと思いますなので疲れている時にいろんな手法で絵を描いてみると疲れていてもできる手法というのが見つかると思います なんですけど1枚の絵を描くにはいくつかの工程があって疲れている時にできることもあればできないこともあると思いますだったら頭がフレッシュな時に絵を描く時間なんかないっていう方は困ってしまいますよね以前に忙しい人が毎日絵を描く方法という動画でお話ししましたが小さいスケッチブックと 簡単なペンなどを持ち歩いてで少しの時間に絵を描くというのも一つの方法です通勤通学の電車やバスの中お昼休みとか休憩時間ですねそれからお仕事の合間とか5分でも10分でも数分でも少しずつ絵を描くことで大きな違いができますでも数分とか5分とか10分とかそんな短い時間に何ができる 絵を描くにはパッションが必要で少なくとも数時間のまとまった時間が必要だなんておっしゃる方もいらっしゃると思います私もそんな風に思っていたことがありますでこの小さいスケッチブック1ページ目2018年の10月って書いてありますが短い間に仕上げたものですなんかこれとか仕上がってる感じですけどそれから次のページはこんな感じです こんなのほんと数分で書いたんだと思いますこれ私自身が見てるとなんか続きが思い浮かぶんですよ疲れている時でもだから疲れてない時にまあ時間がないとね落ち着くことができないんででアイデアも半減しちゃうってこともあるんですけどまあそういった半減したアイデアの積み重ねで時間がない時疲れている時なんかにコツコツコツコツ書いていくと作品が完成したりすると思います。 で短い時間に絵を描くって私も最初できなかったんですけど慣れると結構描けるようになります私の場合ですけどなんでまとまった時間がないと描けなかったかっていうと今思うと落ち着かなかったんですね多分もう1分しかないとか、30秒しかないとか。で、今の私は30秒あるから30秒でできることをやろうって考えるので、割と、まあ10分とかあるとかなりいろんなことができるようになりました。だから中途半端なスケッチって 終作になるんですねだからある日に数分間しか絵を描くことができなかったとしたら次の日とか翌々日とかいつでもいいですけどまた同じページを開いて書き足していくってこともできますよねもしくはその日の終わりの夜にまた終作の続きを書いていくというのも一つの方法です昼間数分書いて夜30分書いてで翌日また数分書き足してと同じページにそうすると結構書けるんじゃないかと思いますそれで 結構出来上がってきたら夜とか1時間ぐらい撮れるんだったらその絵を見ながらその絵を元にもし絵の具とキャンバスとかに描くんだったら絵の具とキャンバスにその絵を元にして描いていくとかすればアイデアを出すっていう頭の労力は使わないのでまた描いていくっていうことなんで結構かけていくんじゃないかと思いますで最初疲れていてできなかったことも絵をたくさん描いているうちに疲れていてもできるようになっちゃったりしますまあ今話していたのは 私の場合のことで人によって一日のスケジュールとかもいろいろでしょうし疲れている時にできることやできないことも違うと思いますなので具体的なことは人によって違うと思うんですけど疲れている時は疲れている時にもできることをやって疲れてない時に疲れてる時にできないことをやるっていう工夫をするということで忙しい人も効率的に絵が描けるんではないかと思います